안녕하세요 마카오 권입니다 네, 저번 시간에도 이 대만 친구와 함께 약간 민감한 그런 문제를 한번 다뤄봤는데요 我们台湾人都说我们都是在求生存不是求生活 이번 시간에는 더 민감한 문제를 또 가져왔습니다 아마 많은 분들이 이런 정보를 잘 모르실 것 같아서 제가 한번 준비해왔는데요 끝까지 보시길 바랍니다 안녕하세요 大家好我是来自台湾台北的小猪 哎， <laughs> 我想问你一下，那台湾人去中国需要护照吗？中国不承认台湾的护照，他所认的是台胞证、台湾居民通行证、台胞证。我们去大陆是要签证的，需要签证的话，应该不是不同国家吗？因为他们单方面认为我们是台湾特别行政区，但是我们台湾人有台湾人自己的护照，我们在欧洲很多国家是可以。 免签证，中华人民共和国，我们讲中共那边，他不承认台湾的护照，但是我们还是要办台胞证，很特别，很特别的状况。台湾是属于还没有被收复的领土，像中国人现在就不太能够来台湾。 因为我们现在台湾要选举，南韩的人民也是去投票选自己要的总统。那中国不行，因为中国是属于专制的一个政党跟制度。以前中共的主席每四年要更换一次党主席，现在习近平他已经更更改了，哦，可以无限期一直当他党主席。所以大家都说他现在是中国最后一个皇帝。对，中国最后一个皇帝，对，大家都想把他干掉。我的，这个这这个。 <laughs> 可以说吗？对，因为他们毕竟他在政治上的敌人政敌特别的多，他只要一不服他的意，就像金正恩一样，把他的姑姑杀掉，哥哥杀掉，妹妹杀掉。因为我们政治上他是敌人，就算是亲家人，他也把他杀掉。所以现在的话，中国不能来台湾自由行的。 他一定要跟团，为什么不能？是因为说他们不能让大陆人知道可以自己选择啊！我要这个人当我的总统，这个人当我的呃市长，哦，那看谁的谁愿意对人民比较好，我选他来对人民比较好，希望我们的生活有改善。所以在选举期间，他们是完全禁止他们的人民来台湾。意思是现在吗？现在对，因为我们明年一月要选举。 跟团的就是，他变成说他的行程不能有接收到选举的讯息。但是我觉得吧，他们不去台湾也是应该在中国国内里面都会听到这个信息。的。都会。像韩国最常用的一些搜寻引擎，它叫 N A V E R，对吗？对，n e v e r n e v e r 啊，世界上很多地方都是用 Google，Google。我们现在上传的影片是 YouTube，中国它是用。 百度、优酷、西瓜视频、哔哩哔哩等等的一些视频网站，但是他们连不上 YouTube、Facebook，对 Instagram 什么都 Instagram 都不行，推特都不行。他们有他们自己的一套，所以他们没有办法跟外界的人接触。他们所接触到外界的讯息，像最近在讲香港就要被送到大陆去，哦，我们就是讲审判啊判刑。大陆那边的人说这个香港人有罪。台湾的观念跟大陆人的观念是非常的不一样的。 台湾会觉得台湾是台湾，中国是中国。可是中国一直觉得台湾跟香港都是中国的，我说什么你就要做什么。那这个也就是台湾人跟香港人所不喜欢大陆的原因。这个是比较严重的、严肃的话题。对。那我想问你一下，你觉得中国人喜欢台湾人吗？中国人他受到的教育是喜欢台湾人的，就像韩国人从小会喂你们吃，就我们就会吃泡菜，我们会觉得泡菜是一个很习惯的食物。嗯。中国的人民教育说。 台湾就是中国的一份子，我们都是同胞。可是台湾人有谁谁谁在作乱，所以他们不让我们跟中国人民统一。那这个就是一个政治上跟教育上的理念的差异性。大部分的中国人很喜欢台湾，因为他们不知道中国跟台湾是两个国家。我也是问中国客人。 他们都说，对啊，台湾也是中国的，澳门、香港都是中国的，就是中国的一个岛这样说。对，可是实际上就是，台湾有中华民国护照，中共有中华人民共和国的护照，护照的颜色都是不一样的，澳门也不一样，香港也不一样，香港也不一样。对，这次呢就是想给大家了解一下现在中国跟台湾的事情，希望大家也是多了解一下现在的情况。谢谢今天的采访，阿三米加，拜拜，拜拜，订阅、按赞、分享。 再来再来，订阅、按赞、分享，拜拜。